Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video di Minecraft. Allora, eh, da un po' che non entro più nel server, comunque sono successe un sacco di cose. Allora, innanzitutto, io ho fatto questo, poi vi spiego cosa serve. Eh, sono andato un po' in miniera, qua sotto, sono andato avanti laggiù a scavare e mm, ho scoperto nuovi luoghi e oggi faccio vedere tutto allora prima di tutto vi faccio vedere questa che è una farm di smelting automatica eh, tra l'altro se sentite diverso ho messo una cosa un'impostazione per l'audio che lo fa sentire meglio comunque se noi ad esempio mettessimo questo merluzzo, il ferro, queste cose qua eh, questo si cuoce con eh, questo bambù che ho preso da lì e poi dopo va qua dentro cotto naturalmente questa si può fare questa farma si può fare molto meglio se ci attacco direttamente a quella e quindi questa casa non ci deve essere e la roba va qua dentro se la prende e la mette qui e quindi è meglio altra cosa che sono successo successe detto sono andato in miniera quindi vi faccio vedere che ehm, qui adesso ho già eh, innanzitutto ho due stack di diamanti poi ho tutto sti lapis carbone l'ho usato per le torce il ferro l'ho usato per i picconi l'oro ne ho trovato abbastanza poco ho trovato anche un sacco di redstone e altre cose non lo so e poi vi farò poi vedere che ho anche una nuova altra cassa che è meglio adesso altre cose non so se l'ho già detto ma ho messo ripristino su questi due pezzi dell'armatura bisogna ringraziare Madamarco perché è lui che li ha trovati diciamo qui intanto sta ancora smeltando il ferro altre cose qui è meglio che mi prendo il cibo perché sennò e altre cose adesso dovrò andare a prendere l'elitra mi sa per farvelo vedere che non so dove ho messo, aspettate un attimo. Ok ragazzi, non ho le ditra, quindi eh, ve lo farò vedere in un altro modo. Ah ecco sì, però prima volevo farvi vedere che mm, ho messo a posto qua. Ecco, questa è sempre l'entrata, poi adesso ho messo questa roba qui. Poi qua ci sono maiali, mucche ok ci sono ancora sono tre non le ho ancora fatte riprodurre però dovrei poi qua ci sono i maiali come potete vedere e tra l'altro ho modificato anche il soffitto non so se lo vedete diverso e poi se andiamo avanti qua ci sono i polli mi sembra no i conigli e qua ci sono i polli che stanno facendo le uova e tra l'altro mi sono dimenticato di mettere l'erba ai lati. No, no, no, non scappate. Vado. Mato. Male che ho fatto in tempo. E vabbè, poi dopo metterò a posto un altro episodio. Qui intanto è notte, quindi mi sa che devo andare a dormire. Quindi comunque adesso faccio un taglio e vi porto nella zona che vi stavo dicendo. Quindi ci vediamo fra un po' perché è un po' lontano. Allora ragazzi, sono arrivato qui dal punto che vi stavo dicendo. Allora, se vi ricordate, nel, più o meno nel quattordicesimo episodio, sono reshiftato, qua eh, abbiamo trovato la, il tempio sottomarino e l'abbiamo visitato. E l'abbiamo anche depredato, qua c'è un creeper che non deve esplodere poi qua c'era già un lama non mi ricordo se c'era già comunque ehm, se noi continuiamo ad andare avanti per di qua quindi adesso questa, tutta questa zona qua me la devo fare a piedi comunque se io adesso vado avanti di qua dovrei trovare una zona quindi adesso ci rivediamo poi laggiù ragazzi ci siamo arrivati Ecco, come vedete laggiù ho trovato, cioè ho trovato un mio amico che ha fatto anche quelle cose lì. Ha trovato questo bioma e me l'ha fatto sapere. Ma adesso vi faccio vedere. Poi ci metterò ancora una vita ad arrivare lì. Comunque siamo più o meno a 4000 blocchi dallo spawn, non saprei dirvelo. Adesso ve lo dico. Siamo a più o meno 3000 blocchi dallo spawn e a parte che stanno spawnando i zombie qui eh, tutti ne hanno già approfittato e hanno raccolto il ghiaccio quindi se vedete un po' di buchi in giro per quello comunque se noi andiamo avanti di qua c'è sempre una casa di un mio amico, ma... Oh no, cosa c'è laggiù? C'è, c'è un no. Oh sì, da questa parte di qua c'è un'isola dei funghi, c'è... Quanto è rara sta cosa? Qui c'è una... La cosa qui che non mi ricordo come si chiama. La iceberg, il blue iceberg, qualcosa del genere. E qui c'è la Mushroom Island cioè, che poi è fantastico. Vieni qui, ti metti qua da qualche parte, tipo, non lo so, qua sopra, tanto ci sono pure gli orsi, ti giri e ovunque ti giri c'è tutti gli iceberg. È fantastico, poi qua ci sono le mushroom. È fantastica sta roba. Poi non so fino a dove continua, mi sembra... Cioè, poi sta isola è enorme, io non l'ho ancora visitata tutta, ma fidatevi è enorme devo prendere il micelio ma tra l'altro mi sa che qualcun altro ha preso anche le robe da qua e non solo quest'isola enorme ma anche eh, laggiù il, la cosa degli iceberg enorme c'è a, eh, a vista sconfinata cioè io non lo so quando l'ho visto non ci credevo neanche e il mio amico aveva visto soltanto il bioma degli iceberg e non, aveva, non l'aveva neanche notata questa, poi questa l'ho trovata io venendoci qua. E boh, io non so cosa dire. Probabilmente poi qua con il nostro piccone, quello che non mi viene in mente come si chiama, Silk Touch, prenderemo il micelio, ne prenderemo un bel po'. Prenderemo anche quei funghi qua Comunque qui è finita l'isola. Adesso non ci resta solo... Cioè ci resta solo più di trovare i coralli e la mesa. Che per adesso sono i miei due... Mm, cioè io sinceramente l'avevo completamente dimenticata. L'isola dei funghi. Anche perché da piccino non l'avevo ancora mai trovata. Perché diciamo che sono un giocatore nuovo da PC. Tanto non è neppure un'isola, si attaccano qua. Poi la penisola dei funghi. Cioè, no, aspetta, forse mi sto sbagliando. Penisola dei funghi. Cioè, guardate. Non, non l'avevo neanche vista questa. Il server sta laggando un po'. Questa non è un'isola, è una penisola. E vabbè, uccidiamo sta strega. Stavo dicendo, eh, adesso penso che tornerò a casa perché comunque qua per adesso non so cosa fare e comunque sono eh, cioè sono allibito non me l'aspettavo ditemi voi cosa ne pensate nei commenti sentite che dobbiamo fare qualcosa qua perché cioè qua costruire è una figata assurda perché di là ci sono gli iceberg qua c'è l'isola dei funghi direi che è una cosa abbastanza bella comunque adesso tornerò a casa tra l'altro ho preso il ghiaccio a caso vi faccio anche vedere che ho preso il ghiaccio e quindi ci vediamo là, ciao! Allora ragazzi, in questo video volevo cambiare un po' la casa, tra l'altro qui manca un blocco. Volevo aggiornare un po' la casa perché è carina ma ho trovato un design sempre fatto da me che è molto meglio, quindi qua ci sono un po' di blocchi vi direi rompiamo questo e dovremmo rompere anche la testa per adesso poi dopo la rimettiamo tra l'altro di chi è nessuno non si sa poi le librerie lasciamo nella posta per adesso prendiamocela questo tag prendiamocelo è rotto anche vabbè tanto probabilmente romperò e ehm, cambio anche qua alla porta per adesso la lascio questo lo cambio questo togliamolo perché sennò mi dà fastidio questo togliamolo questo anche questo anche tra l'altro direi togliamo anche questo perché tanto ce ne sono già tre togliamo questi qui sono tre Allora ragazzi ho continuato eh, off camera a eh, decorare la casa ed è uscita così. Allora, ditemi nei commenti se vi piace. Ma intanto ho spostato questo e non mi ricordo dove andava. Poi ho messo un tappeto qui, ho messo dei tappeti in casa, dei tappeti qua solo perché volevo finirli. Poi ho spostato i cosi più in su ne ho messi tre, ho messo dei bottoni, altri bottoni, le lanterne per illuminare poi ho messo tutti questi dettagli qua qui un'altra lanterna ed è finita così la casa ditemi se vi piace nei commenti eh, se volete replicarla è così ditemi sempre nei commenti eh, se sono, secondo voi sono stato fortunato a trovare un una formazione dei biomi così perché secondo me sì perché è quasi impossibile trovare una roba del genere comunque io spero che il video vi sia piaciuto volevo solo vi farvi vedere che avevo raccolto un sacco di ghiaccio che tutto qua dentro probabilmente costruiremo qualcosa quindi adesso spero che il video vi sia piaciuto e ciao